Город? Чудово. Чудово, да? Э, контрактник, ЧВКшник? Контрактник, Контр... Минобороны. Минобороны. А когда подписал? 3 октября 2022 <clears throat> года. Э, как все произошло? Ну, приехали э, в лагерь, они в Великий Новгород. Зона? Да, зона ИК-7. Э, приехала Миноборона, ну и э, предложила ну, поехать на войну что э, будет амнистия через полгода, и все с чистого листа все начнете. А ты сидел за, что? За грабеж. Сколько дали? Два года, семь месяцев последний раз. А, что ограбил? Э, человека карточку забрал, <laughs> банковскую. Банковскую украл, да? А это уже какой-то раз был, да, что ты сидел? Конечно, четвертый. Четвертый, да? да. А три перед этим что было? Тоже все грабеж. А что грабил? Ну, тоже Первых два раза дома, а в последних два раза карточки. Ты сколько сидел? 13,5 лет. То есть ты 90, 91 -го года, да. тебе сейчас сколько лет? 31. То есть ты полжизни уже сидел, да, да? по разным этих? Да. Семья есть? А, есть. Кто? Ну, у меня жена гражданская, мы в разводе с ней, и дети на меня не записаны. А сколько детей? Двое. Э, сколько лет? Сыну 8, дочке 2. Долго прожили с женой или нет? Ну, до сих пор. До сих пор, да? да. А дети от нее или от другой? Нет, дети от нее. От нее, да? Да. Ну, ну, а как это так, что дети записаны на кого? Ну, а дети не записаны, ну, да, она не стала на меня их записывать, что я постоянно сижу. Угу. Ну, как бы общение э, Конечно. у вас есть, да? да? То есть как бы мужа и жены? Ну, только они, мы были расписаны, но развелись. Я понял. А э, образование какое? Среднее специальное. Специальность? А, плотник, столяр, штукатур, маляр. Работал вообще или нет? Не, не я когда последний раз освободился, я в, в Санкт-Петербурге работал. Да, mm -hmm. На мясокомбинате работал на заводе. А смотри, а вот как это, э, ну, то есть это ну, у меня первый случай, что э, Минобороны приехала. Тебе сколько оставалось до конца срока? Год. Год. И они обменяли его на что? Ну, что... Сколько по... ты должен был воевать? Полгода. Полгода, да? Да, и амнистия, снимаются все судимости вообще. Убираются Под ноль, да? да? Да, убираются с базы данных, короче. С чистого листа? Да, что чистый лист, короче. То есть я тебе говорю, что у меня как бы первый случай, что, ну, я там понимаю ЧВК Вагнера, это как бы история там, э, ну, что Пригожин там приезжает, этих зэков вербует и так далее, и они это все обменивают. Э, ты подписал контракт, да, у тебя контракт был, ты подписывал какие-то бумаги, да, да. у тебя был контракт между Минобороны и тобой, правильно я понимаю, да? да. А, денег сколько обещали? Ну, э, они платили, я успел два раза получить денежные средства. Э, сколько обещали? Сколько заплатили? Первый раз 240 тысяч, второй раз 176 тысяч. А деньги как приходили? Вы технически на карточку? Нет, наличными давали. Наличкой все давали? А где давали наличкой? Ну, вот мы были в городе Солидар, а нас вывозили в город Попасный, где нет обстрела, ничего такого. Угу. Там выдавал кассир, приезжал. Минобороновский? Да. А это какая-то пачками деньги эти все приезжали? Да, с сумками люди приезжали, ну, где-то на дому там заводили по одному и выдавали деньги. Фоткались с деньгами с военным билетом. Как бы для отчетности, да, да? да? А почему, например, вот э, эти все вещи, они как бы кешем э, давались? У тебя не было вопроса? Это же, это все-таки все пачки денег. Это понятно. Ну, как бы, я не знаю. Ну, то есть это же можно как-то цивилизованно было там на счета и так далее переводить? Ну, они собирались только вот сейчас, после, в декабре, делать карточки. Угу. Собирались. Хорошо. Э, у тебя должность какая была? Стрелок. АК-47, да, пехота. Да. Э, и ты подписал на полгода, да, контракт? Да. Первый раз 240 тысяч, второй? 176. 176, да. Э, где заехал в Украину? Нас на, привезли на Ростов, а с Ростова на Луганск. А сколько человек вообще, вот, э, зона большая вообще там, где те, ты сидел? Ну, у нас э, больше тысячи человек, у нас с той зоны забрали 22 человека, а в Ростов нас уже приехало 300 с лишним человек. Все, заки? Да, с России со всей собрали. Это там и те, кто к ЧВК принадлежал, и Минобороновской все да, вместе, да. да? И что там делали? Вот, переодели всех и отправили на полигон. Хорошо, а какие-то там учения и так далее? Вот, прошли пять дней, постреляли чуть-чуть и все. Эм, я понял. И когда заехали в Украину? Ну, вот 3 э, числа, нет, не 3 числа, 10, наверное, октября мы уже в Солидаре были. Э, там уже стаченные бои уже долго да. шли, да? Город уже был снесен, когда вы приехали? Да, там уже 100% не было города. А плен когда взяли? 25 э, декабря. То есть ты воевал немного больше, два а месяца? Я еще в госпитале пролежал полтора месяца. Почему? Потому что когда привезли, <clears throat> меня сразу ранило. А как это было? Ну, мы, нас начали переводить на другое здание, 30 человек, и 14 а. человек э, остальные, ну, все прошли, а 14 человек не прошло, короче. И осколочными ранениями меня в шею и в колено сустав, короче. А ты в какую бригаду, э, эти роту был записан? Э, штурмовую? Да. А смотри, вот Солидар, э, как бы много говорят, что под Солидаром воюют ЧВКшники большинство. ЧВКшники с другой стороны, угу. со стороны Бахмута. Угу. Вот там они. А мы с другой стороны. То есть это с двух сторон брали да, Солидар, да? Да. И, а с той стороны, где ты был, э, это все Минобороновские? Минобороны да? все зэки были. Все зэки? Э, ну и чуть-чуть, может, большинство зэков, а остальные мобилизированы. И местные – это Алчевск, Луганск, Донецк. Ну, так называемый ЛНР-ДНР. Да. То есть в это все были, это сколько процентов? 99 это все Зеки, да, процентов? 90 ну, процентов точно Зеков. А вот если группировка большая там стояла, там где, где была Минобороновская? Нет, они вот на позиции... Нет, нет, группировка, вот суммарно сколько человек с той стороны, потому что там ЧВКшников много. Ну, со стороны Бахмута ЧВКшники, угу. а с этой стороны были Минобороны, ну, немного человек. И а какие задания ставили вам? Сидеть на позициях ну, и держать позицию, смотреть и все. А в госпитале ты где лежал? В Первомайский город. И потом снова вернулся да, на Солидар, да? Да, месяца вернули обратно. А когда на Солидар вернулся? Э, в конце ноября где-то. И месяц где-то воевал, правильно? Да, до 25 декабря. 25 декабря нас вывезли на Белогоровку. Угу. И через три дня нас посадили сразу в окопы, и через три дня нас э, взяли в плен. А как? В а. обкопах, да? Ну да, начался штурм со стороны ВСУ и сказали сдавайтесь в плен. Ну, я конечно, сдался в плен. Что мы сказали Солидаре, то, что видел? Ну, я не представлял такой войны вообще. То есть? Жест, жесткая война. Артиллерия? В основном, да, артиллерия работает. Танк. И все остальное. Перестрелок мало вообще. И с той, и с той, и с той, стороны артиллерия, да? Стороны, да? Что можно сказать о ВСУ? Ну, которые нас взяли-то? Вообще. Ну, а что сказать, что мое вот мнение, что когда они нас брали в плен, они вообще без шума и без пыли вообще это сделали, вот, ну, на самом деле, вот. А у нас, ну, нас без обучения туда кинули и все. У нас люди с автомата э, два патрона выстреливает, он начинает дымить, а он его кидает, говорит, «Ну, я говорит, не буду стрелять с него, я говорит, не умею. И куда нас отправили, на что? А когда приезжала Миноборона, да, это вот в такой все плоскости было, типа, идите воюйте, э, типа, мы вам скостим строк, или, ну, какие-то там идеологический заряд с их стороны был? Ну, что скостим Строк, денежные средства, а, все и показывали видео, что как все вообще отлично, все на фронте. То есть? Ну, что там сидят, э, у них все есть. Э, ну, как, как вам объяснить, что все там вообще отлично, вообще такие видео, все чистые люди сидят, а в итоге э, нас привезли и кинули просто в окопы, и все, и ничего там отличного нету. Как говорится, стелили гладко, а оказалось все по-другому. Экипировка, это все было? Да, только на 50, ну, у меня 48-50 размер, дали 58 размера. Потом мы вот ждали деньги, пока нам дадут, чтобы сами. Мы сами одевались, обувались, но больше ничего не давали. Бронежилеты? Ну, бронежилеты, да, выдали, каски. И автомат, и все. Местное население осталось в Солидарии, когда ты был? Мирные жители? Да. Не было мирных жителей. Города нет. Кто виноват, по твоему мнению? Ну, я здесь не могу сказать, кто виноват вообще. Я потому что не знаю, с чего это все началось и как это, ну... Я даже не знаю, из-за чего война началась 14 года. Я лично поехал не для того, чтобы воевать, я поехал для того, чтобы, ну, я, во-первых, не рассчитывал, ну, не представлял, что такая война, и, ну, у меня было, что как-то проканает этих полгода и начну с чистого листа. Ты понимаешь, Больше что это... всего я это за этого поехал. Ты понимаешь, что это удача, что мы разговариваем? Да большая. А вот, э, вот там под Солидаром, Белогородка, да? Белогоровка. Белогоровка, вот то, что ты сказал. Вот твое мнение, да? Почему Минобороны и ЧВК ездит и вербует зэков? Вот этого я не знаю. Абсурдно немного? Ну так-то, конечно. Ну, я, мое мнение вообще, что они решили, у нас э, в России 70% сидит население, одни и те же люди, преступники. Мне вот кажется, они решили подчистить просто лагеря. Вот и все. То есть ты и другие это мясо? Ну, я не говорю, что это мясо, но с другой стороны, если это говорить, что ну, они закидывают туда необуч... необученных людей вообще, которые в своей первый раз в жизни увидели автомат и держат его в руках. И что он может воевать против какого-то IT-профессионала, который учился не один год? Ну, это бред вообще с моей стороны, кажется. Смотри, ну ты же понимаешь, что со стороны ВСУ не воюют там э, часто суперпрофессионалы, это простые люди, которые пошли защищать не, ну, землю. Ну, понятно, они какое-то имеют же обучение, правильно, не то, что нас при, привезли на полигон, э, выстрелили ему 8 рожков патронов и нас отправили на передок. Там, естественно, ну, люди хотя бы немного учились чему-то вот у меня вопрос, да, это будут смотреть украинцы и так далее, и многие из них, ну, то есть я сейчас часто начал общаться с заками, да, ну, так есть. То есть те, которые сидели, их забрали или ЧВК, или, например, так как Минобороны, это вообще феноменально. Вот, э, ну, для них это будет шок-контент, грубо говоря, да, что россияне на войну как бы отсылают заков. Вот сейчас, да? Вот вообще, что это такое? Ты говоришь, почистить лагеря. Это же другая страна. Ну. Россия посылает зэков. Ну. На убой. Ну, так получается, так, да. За что ты воевал вот, под Солидаром? Можешь мне объяснить? Ну, я как бы не воевал, я пошел, чтобы вот, ну, начать, чтобы, ну, я и как-то и петлял там, ну, чтобы не попадать ни в какие-то... Не очень активничай там. Да. У нас э, некоторые ребята вообще делали самострелы и уезжали на госпиталь, чтобы не воевать. Сами себе простреливали ноги, да? да? Или руки? Да. Много таких было? Ну, я пару видел таких людей. А почему? Ну, потому что, ну, а куда? Он не умеет воевать, что он? Его сейчас отправят на штурм, и он там ляжет. Да, с командирами вы об этом разговаривали? Ну а, а командиры у нас все, у нас командиры ну, тоже из зоны, двух командиров тоже из зоны забрали. Зоновский? Да, он приехал с Луганской зоны и сразу заработал через два месяца сержанта. Был рядовым, сразу стал сержантом. И сидеть начал в штабе командовать. А что, не, а то есть командиры непрофессиональные у вас? Нет, конечно. <laughs> И зэков тоже ставят? Да. Вот два человека точно было из зэков с Луганской Народной Республики. Хорошо. Ты знаешь, сколько э, россиян умерло в Украине? Не знаю, но много. Более 120 тысяч? Ну, много, я знаю. Я просто видел, ходил по Солидару кое-как. Ну, очень много трупов. Со стороны россиян, да? Конечно. За что они все умерли? Ты можешь объяснить? Нет, я потому что не знаю. Ну, а вы, вы же между собой говорили и так далее, но как-то общались. Ну, это, ну, это на самом деле это не наша война. Ну, это политическая там, война какая-то, я не знаю, там, кто его сейчас организовал. Ну смотри, ну вот, смотри, я тебе просто, вот все россияне говорят, что это политика, да? No. Ну. Вот, например, ты знаешь, кем был Пригожин? Нет. Поваром Путина когда-то. Не в курсе этого, да? Нет. Вот сейчас ЧВК очень разрослось, да, Вагнер. А все говорят о Вагнере, хотя там есть и Редут, еще, еще там куча каких-то и других организаций. Э -э едут, вербуют зэков платят деньги, да? Вот это все, что я слышу, ЧВКшники получают кэш. Этот кэш откуда-то идет, его никто не прикрывает, да? Это же не Путин следит за этим всем, вы же это все делаете. И ты воюешь, ты же как бы часть политики стал. Ну, это понятно. Ну, большинство зэков ну, идет воевать-то из-за того, что ну, начать с чистого листа все. Потому что одни и те же люди сидят, и преступники, рецидивисты, по 5, по 6, по 7 раз. Из-за этого ну, идут. Они не понимают, что они могут э, ну, ну, не вернуться? большинство, не, некоторые понимают, большинство не понимают. Большинство не понимают. И я ехал сюда, я не представлял, что ну какая вообще, ну, я по телевизору видел эту войну, аж ну, телевизор это одно. А что показывали по телевизору у нас в России, что привезли сюда, это ну, совсем две большие разницы. Даже по телевизору, по новостям показывали, что все очень хорошо что они сидят в окопах также, ну, у нас ну, много чего показывали, что очень все хорошо. Короче, жизнь малина, да? Да, жизнь малина, как сказать. А когда приехал сюда, я понял, что ну, лучше бы я не подписывал бы этот контракт. А досидел бы я этот год. У тебя сын, да? Да, сын, дочка. Сколько лет сыну? Восемь лет сыну. Восемь. Вот смотри, когда-то сыну будет 20 лет, да? Если все удачно закончится для тебя, да? сын будет умным человеком, да? Ну, вот так случится. Ты же хочешь тоже, чтобы сын был умным, правда? Конечно. И что-то имел какие-то перспективы в жизни. И он тебя спросит, папа, забирай вот эту вещь, то, что ты захотел себе скостить срок, да? За что россияне воевали там? За что снесли Солидар? Вот какая идея этого всего была? Ты сможешь ему это объяснить? Нет. Ну, сын может сказать прямо, папа, ты дебил когда? Ну, ну вот, ну, понимаешь меня, да, без обид? Ну, конечно, походу так, ну а что? Ну? Здесь большинство из нас, э, кто и сейчас еще до сих пор там, и кто здесь, большинство не знает из-за чего. Из-за чего эта война? Что они думают об украинцах? Вот, например, ЧВКшники там и эти минобороны такие как... Ну, понимаете, ну, полоскают голову. Вот нам и Минобороны, и ЧВК к нам на лагерь приезжал. К нам первый раз приезжала ЧВК, забрала 100 человек с нашего лагеря. Угу. А, через два месяца приехала Минобороны, забрала 22 человека. И все они ну, начинают говорить, что мы едем сюда воевать с натовцами, американцы, арабы, тут поляки. Вот с чем это. А я ни одного здесь не увидел. Хорошо, давай логически как-то полному, да? А чем вот, <laughs> даже если это правда, это все лабуда, в чем проблема, что здесь поляки и арабы даже бы воевали? Ну, не знаю. Ну, просто объясни мне. Ну что, у них, может, что-то, ну, я не знаю, там, наш а... президент неровно к ним дышит, или, ну, Правильно. их президент там, неровно к нам дышит. Он расист? Путин да. расист, что ли? Арабов не любит, да поляков? Ну, я не знаю, я не знаю. Я даже не знаю, из-за чего вот эта война вся вообще началась с 2014 года. Я как бы, ну, не вдавался в эти подробности, мне это было ни к чему вообще. Украинцам что ты хочешь сказать? Ну, украинцам что я могу сказать, что, ну, я сюда приезжал не воевать, а начать свою жизнь с чистого листа, я думаю, меня поймут люди. Ну, ты понимаешь, но ну, ценой э, жизни украинцев. Все-таки ты приезжал воевать, и ну, другие ну, я приезжал. приезжал воевать, но я же я не убил никого, не, не стрелял ни в кого, на штурмы не ходил. Смотри, ты сиделый, да? Ну, конечно. Хорошо, да? Ну, смотри, я тебе просто рисую картину, которая тебе будет ближе, да, аналогию. Вот грабеж, да? Двое заходят на хату, а один стоит на шухере. Сроки получают разные. Но тот, что на шухере, тоже садится, правда? Конечно. Можно тебе сравнить, что ты стоял на шухере? Ну, так-то. Ты да. понимаешь, о чем я? Да. Хорошее сравнение? Ну, <laughs> нормально. Тот, что на шухере, тоже садится? Конечно. Потому что он виноват. В да, этом всем ты тоже виноват. Еще могут и больше даже дать. Даже больше на может дать. стоял. Правда? Да. Он не грабил, но тот, что на шухере стоял, то Конечно. правда? Ну, то есть ты понимаешь, что да. это все ну, лабуда, то, что ты говоришь. Вот если так в глобальном смысле. Это понятно, что лабуда. Ну, я говорю, как я вижу это, ну, с моей стороны. Да и большинство это, ну, так говорит. А почему не выйти с окопа и послать это все? А сразу расстреляют. Кто? Ну, свои же расстреляют. Будут обнулять? Конечно. Почему? Ну, дезертирство. А что, за дезертирство обнуляют? Ну, у нас, э, я, по крайней мере, нам говорили, что да. То есть... у, нас, у нас один убежал и, и, сейчас на полигоне, его расстреляли. А кто? Прилюдно. Прилюдно? Ну, вот при нас, при всех. Но это же казнь, это же незаконно. Ну, мы когда <coughs> подписывали, что алкоголь, ну, все вот это, побег, угу. к расстрелу. А кто, ну, как бы расстреливал? Командир? Э, нет, расстреливали такие же зэки, которые мы приехали. С другой вопроса, ну, с другой точки России. А сколько человек стрелял? Один он стрелял. Один, да? На очередью, потом подошел и контрольным застрелил. А сколько человек это видел? Ну, видел человек 350-400. И никто не остановил его? На этому командиры стояли. Ну, и что? Они... Ну ты же понимаешь, где 300-350 человек, где э, э, один какой-то зэк тоже командир. Ну это понятно, но опять же, с другой стороны, если бы остановили, пострадали очень все бы. Ну чтобы всех загасили? Мне кажется, могли бы. Кто? Ну, ну это все-таки 350 человек. Ну, я понимаю, но мы свои же, ну, сколько просто на Солидаре очень много погибло наших ребят э, от своих же рук. Что это значит? У нас был такой Шабан, командир. Угу. он, он умер, как бы его застрелили. Свои же застрелили, потому что он расстреливал своих ребят. За что? А вот его ранило, чтобы его в госпиталь не нести, а он его убивал. Кто-то ходить не может, э, медленно перебирает. Там стариков набирали, там старики среди нас были. Они ходят медленно. Он, ну, такие не нужны, он расстреливал. И в итоге нашелся тот человек, который из своих, который, ну, взял его и расстрелял сам. У них конфликтная ситуация произошла, он его ранил в руку, а тот долго не думая, ну, и застрелил его. И это все видели? То, что да. командир расстреливает просто так? Да, это я на госпитале лежал, ну, и вот, ну, эти ребята приезжали на, вот, э, с нашего лагеря и говорили такую штуку. А, это как сафари. Да, а потом второй он и второй он и друг, э, они э, с мертвых забирали деньги, драгоценности, все свои же, у своих же снимали. А мародерили в Солидаре? Свои же, вот кто. вот. Кто. А у своих забирали. А вот в Солидаре мародерили? А там, ну, мародерили в чем? А там ничего не, нечего мародерить. Там одни стены стоят, ничего больше, не кирпичи, все. Там мародерить нечего. Вот наши же, вот кто вот такие были, которые сейчас уже за это расстреляны, э, вот забирали со своих золото, деньги все. Вот этого, который Шабанов стрелял, у него, когда его убили, нашли у него 600-700 тысяч у него, а который он и друг, они в побег собирались. Миллион семьсот нашли, его тоже застрелили, он в побег ушел. Они набрали денег с, с наших пацанов. И... Потому что это все кешем давалось, да? Конечно, давалось все наличкой. Вот, ему дали наличку, он пошел на передок, и его застрелили. И все, у него при себе осталось и телефон, и деньги, и золото, ну что на нем, и все. Они подошли, сняли, и все, в себе все положили. А смотри, вот, э, да, вот мы, если мы говорим э, о зоновских, да, вот это тоже интересный вопрос, я тебя хочу спросить. Там же по масти все, да? Ну, на зоне, да, а вот эти там, э, те, которые статусом выше, они тоже идут ну, воевать? Статусом выше, это как там есть мужики, блатные и обиженные. Блатные? Блатные идут? Ну, к, ЧВ, к, ЧВ, к ЧВК поехали, с Минобороны нет. Ну, блатных много поехало, да? Ну, блатных сейчас не совсем уж много, потому что лагеря сейчас закручивают. Mm. Ну, как бы... А почему? Что, что значит сейчас лагеря закручивают? Вот сейчас, прямо сейчас, да? Ну, да, ну, да, пока, по крайней мере, что э, за это статья у нас есть, что там блатуешь, что не блатуешь за УЕС объявил себя вором, все, сразу срок. Они уже ну, не так уже, все, они уже не объявляются, они уже не блатные. Просто... Ну, да, АУЕ, вот, да, арестантский удел един, да? Да, да, да вот это. за это срок дают тоже, просто что ты скажешь АУЕ уже. Ну это, ну, это такое, это вся между этих маленьких, вот это АУЕ. Ну, уже старые люди уже, ну, даже не, ну, его спрашивают на суде, являетесь вы вором в законе, а он говорит, нет. Ну, то есть ведут ввиду 2.30, да? Конечно, потому что если он скажет, что он является вором, ему дадут сразу 10 лет. У нас статья до 10 лет. Ну, если он объявился вором, ну все, 10 ну, хорошо, лет. а кто большинство идет воевать? Мужики, да? Обычные, да, мужики, работяги. А обиженные идут? Нет, не берут. Не берут обиженных, да? То есть сами ЧВКшники или Минобороновские их не берут, не да? Берут, да. А, вот, а это как разрешается, да? Вот, то есть э, они как приходят и говорят, ты кто, типа по жизни, да? Конечно. Да, они тоже... Уже, нет, они уже приезжают в курсе, потому что когда ЧВК приезжали, э, обиженные, ну, пошли первые-первые, чтобы их тоже забрали. Но ЧВКшники сказали нет. А задали вопрос, ну почему? А потому что, вы, говорит, врубаетесь, говорит, сейчас мы возьмем мужиков и вас, и будет, короче, попадете в одну точку, у вас будут разногласия, и, естественно, друг друга перестреляют. Ну, началось бы вот эта потасовка, и, угу. естественно, у людей в руках оружие, ну, долго бы не стали, наверное, разговаривать. Ну, блатных берут, да? Конечно. А вот э, когда они воюют, э, вот, э, например, ну, блатные там показывают, что они блатные, а там а, все, мужики, или это все выравнивается? Где? Здесь уже? На... В Украине, да, на войне. Там уже, ну, естественно, все выравнивается. Угу. Там нет уже таких рамок. А так вот. Что ты хочешь сказать россиянам? Да, я ничего не хочу сказать. Хочу, чтобы меня быстрее обменяли, вернуться домой и все. Ну, смотри. Вот у меня просто логический вопрос, ты поймешь, о чем я спрашиваю. Э, тебя, то есть это был, ну, как бы обмен на обмен, да? Тебя отправили на войну, грубо говоря, потому что скостят срок. Сколько там тебе оставалось? Год, да? Да. Оставался год. Тебя сейчас меняют. И тебя зовут, вот те же самые Минобороновские, и говорят, слушай, парень, ты, ну, нам нечего, еще полгода остается. Ты же Нет, просто в рамках, ты зак. У меня контракт заканчивается 3 апреля. До апреля еще дожить можно. Вот, ну, например, тебя обменивают через две недели. Ну, скажут мне идти, я, я, я как бы не пойду, я пойду, конечно, но уже я по-другому пойду уже. Как? Я, я где-нибудь закопаюсь в каком-нибудь окопе и буду до 3 апреля сидеть. Ну а смысл идти? Второй раз уже не будет такого ничего. Можно, в пакете прийти, правда? Конечно. Можно и, ну, прийти в пакете было уже давным-давно. Ну, как-то вот Бог меня уберег от этого. Я не знаю как. Все, может, я как говорю, вот и в тюрьму сажусь, и попал в плен, я это говорю, может, это все и к лучшему. На самом деле. Может быть, уже давным-давно бы в пакете был бы. Ну как-то повезло.